фотоэффект кубулушун карайлы тагыраак жарыктын таасиринде катуу заттардан электрондордун бөлүнүп чыгышы цинк пластинкасын электрометрге кошолу алгач пластинаны оң заряддайбыз электрометрдин жебеси кыйшайды пластинканы жарык менен нурлантабыз мисалы жаа разряды бул разряд толкунду кеңири диапазондо нурлантат прибордун жебеси өзгөргөн жок эми пластинаны терс заряддайбыз дагы аны нурлантабыз электрометрдин жебеси ылдыйлады нурланууда пластина терс заряддалган электрон бөлүкчөлөрүн жоготот